Məmməd Araz Əsgər məktubu Əsgər məktubları alıram hərdən. Məhəbbət, cəsarət, dəyanət dolu. Neçə tərifçinin təriflərindən bir əsgər məktubu gərəkli olur. Əsgər nə istəyir? Bir təzə nəğmə. Nəğməsiz darıxır əsgər tüfəngi. Bir əsgər qəlbində qopan zümzümə bir vətən daşını isidəcəkdi. Bir əsgər yazır ki: sərhəsçiyəm mən, əlimdə tüfəngdir, dilimdə şeir. İnamla, qeyrətlə qorunur vətən. Bunlarsız silahlar lal kardır deyir. Bir nəğmə əskərin dodaqlarında sərhəd küləyinə həm söhbət olar. Bir nəğmə əskərin barmaqlarında tətiyə söykənən cəsarət olar. Əskər məktubunda torpaq göyərir, meşələr uzanır üfüqlərəcən. Əskər məktubunda bir dağ göyərir, ətək də vətəndir, zirvə də vətən. Əskər məktubunda quş səksəkəsi, əskər məktubunda qaya təmkini. Bir nişan həsrəti, bir toy həvəsi, hər sətri keşişçi nidası kimi. Əskər məktubunun cavabı çətin. Əskər məktubunun savabı asan. Yetişməz əskərə söz məhəbbəti, yetişməz sözlərin əsgər olmasa.''